Pero ¿cómo puede hablar así? No puede ser. Cristian Burgos, el mexicano más famoso en Corea. Es un joven mexicano que vive en Corea desde hace 5 años. Su primera oportunidad en el mundo del entretenimiento le llegó al ser invitado al programa El Juicio Anormal, programa de debate en el que participan personas de muchos países es mi programa favorito. Ya no se hace más, pero su aparición estaba programada para ser solo por un programa, pero a los productores del programa les gustó tanto su desempeño que continuaron invitándolo hasta volverse miembro fijo. Oh. Su carrera ha ido en ascenso siendo invitado a diversos programas televisivos coreanos. Todavía me acuerdo la primera vez que vi Christian Burgos en el programa. Se llama Kijong Sang en coreano. No sabía que era de México me mm, estaba solo pensando, oh, qué guapo este chico. <laughs> y la verdad es que me gustaría preguntarte si es muy guapo en México o es normal y hay muchos chicos que son más guapos. Y el segundo, si tiene una cara típica de un mexicano. Cuando ves su cara, sin escuchar hablar, si puedes saber que es de México. Es que yo nunca he ido a México, no conozco nada del país. La única cosa que sé de México es tequila, tacos. En este video vamos a ver cómo habla coreano, porque todo el mundo sabe que habla coreano muy bien, ¿no? He checado algunos videos en los que sale Christian hablando en coreano. Y vamos a empezar con el video de la razón por la que vino a vivir en Corea. 안녕하세요. 저는 한국살이 5년차 뜨거운 멕시코에서 크리스티안 보르고스입니다. 반갑습니다. <laughs> Ah, 한국 예능을 보고 예능 때문이었어요. <laughs> MBC의 세바퀴를 제가 우연히 보게 되셨어요. 세바퀴를 보고 왔어? <laughs> 아 진짜? 무 거야? 못 알아들었지만 좋아 보인다. 모르겠는데 나도 웃고 싶어. 뭔지 <laughs> 좀더 알고 싶다 해서 다른 프로그램들 보게 되고 그랬다가 저도 모르게 한국 문화에 완전 빠져들었어요. 오, 빠져들다. 에스 엑스프레션. 한국 문화에 빠져들다. 빠져들다. 5년 전에 그럼 한국 처음 왔을 때 딱 기억나요? 그 인천 송도에 사는 친구 집에 제가 그때 가기로 했었어요. 송도가 도착했잖아요. 그때 한국의 첫 모습. 완전 현대적인 미래의 도시. 와, 이거 보고 진짜 코리아 is the future 생각했어요. 너무. No encuentro ningún error. Suena como un coreano. Vamos a ver el segundo video. Cómo aprendió coreano. 자막. 그 터지는 자막이 있죠. 그거는 어, 알아들을 수 있으면 좋겠다는 생각이 들어서 그때부터 한국말을 독학으로 배우기 시작했고 나중에 우리 대학교 어학원에 들어가서 본격적으로 아 배운 다음에 어, 1년 동안 한국 사람이랑 같이 일할 수 있는 어, 기회가 생겨서 같이 Que bien habla, todo perfecto. Entonces, aprendió solo, después estudió en una academia, después tuvo una oportunidad de trabajar con coreanos por un año. 한국에 오기 위한 돈을 모은 다음에 한국까지 오게 됐습니다. 한국 사람들은 어떤 목적을 이루기 위해서 시위를 하거나 그런 모습을 시위. 하는데 제가 물어봤죠. 왜 하는 거야? 다들 어? 내 나라를 위해서 하는 거다. 인상이 깊었어요. Creo que tiene un buen vocabulario, sabe muchas palabras difíciles como 시위, 인상 깊다 es una expresión difícil porque 인상 es la impresión y 깊다 es ser profundo. La impresión es profunda. 멕시코에서 당뇨병이 좀 심한 편인데 에스페라. 멕시코에서 당뇨병이 좀 심한 음. 편인데 예방하기 위한 그런 광어로 만들었는데 그러니까 예를 들어서 당뇨병 성 같은 네, 경우에는 네. Esta palabra, 당뇨병 se pronuncia la diabetes, no 당뇨병. 하나는 이제 멕시코에서 당뇨병이 좀 그러니까 예를 들어서 당뇨병 성 같은 sigue diciendo 당뇨병. pero se pronuncia 당뇨병, la diabetes. Pero es increíble que sabe esta palabra. muévete, muévete, 어. chécate, chécate, mídete, mídete, mídete, muévete, 진짜 creo que no. Es un anuncio de México. 모든 멕시코 사람들을 다 알고 있는 노래들이에요. 아, 씨. 이게 1, 2, 3이라고 하는 노래인데 Uno, toma más agua, glu, glu. Dos, come más frutas y verduras. Tres, muévete más a diario. Uno, dos y tres. <laughs> Uno, dos y tres por ti. 막 이러고. ¿Es una canción famosa en México? Por favor, coméntame si eres de México, si conoces esta canción. 멕시코 사람들은 한국에 대해서 제일 많이 오해하고 있는 것은 북한이랑 전쟁을 터지기 직전이다. <laughs> No solo mexicanos, todo el mundo piensa así. 한국을 세 가지 키워드로 요약하자면 음, 아, 열정, 소주, 한강. Aquí suena un poquito extranjero. Soju. 열정, 소주. Pero los coreanos pronuncian soju. 진실이야 하얀 거짓말이야 ¿Sabe 하얀 거짓말? 저한테 진실이 훨씬 나요. ¿En serio? Si también tú sabes qué significa hayan 거짓말, te juro que hablas coreano muy bien. Hayan es blanco, 거짓말, la mentira. La mentira blanca es la mentira que se hace con una buena intención. Por ejemplo, cuando invitas a un amigo tuyo para cenar juntos en tu casa, cocinas algo por tu amigo y tu amigo prueba el plato. Mm. A tu amigo no le gusta nada, pero no te puede decir la verdad porque te vas a sentir mal, ¿no? En este caso se hace Hayan Gottmer. Si tú preguntas a tu amigo, ¿está, está buena? Y tu amigo dice, <laughs> sí sí, es muy bueno. <laughs> 사람들이 모르는 크리스티안에 대한 한 가지만 알려줘 아, 눈물이 많다. Es un coreano, no es un mexicano, es un coreano. 눈물, la lágrima, manta, hay mucho, tengo mucha lágrima. Personas que lloran mucho, como Christian. <laughs> no tengo nada más que comentar. Habla coreano muy bien, como nativo. <laughs>